siri tatu hata kama zinazidi hata kama ni kumi sawa ila zisipungue tatu kubwa kabisa za mafanikio ya grey kabla ya idea zote cha kwanza mm. ni Mungu mm. yeah cha kwanza ni Mungu kwa sababu Mungu peke yake <laughs> ndio ataanza kupa akili mm. anza kupa afya huu mwili sio chochote kwa hiyo mm. ukiwa na afya ambayo imebeba kila kitu na Mungu ndio anakupa ile afya kuna watu wana akili amelala ndani Ndiyo. Mungu anakupa afya na kukupa upeo kwamba bwana ABCD lakini naona fanyaje kazi mm ni kujiamini mm. yaani hilo mi niwaambie watazamaji na niwaambie watu waoga mm. siri ya kwanza katika maisha mm. ni kujiamini mm. mi naweza kunipa hata gari bovu sasa hivi nikasema naamua kwenda nalo Kongo mm. hata mm. bovu kabisa mm. lakini nikatembea nalo na nikafika kwa nini najua ni bovu lakini maandalizi hayako kwangu yako kwa Mungu Mm. Mwenda vizuri eh? Kwa hiyo siri ya kwanza kabisa ni kujiamini. Ukijiamini Mungu mwenyewe anaweka tiki. Na ndio maana matajiri wengi waliofanikiwa wamepita kwenye mazingira magumu. Sahihi kabisa. Kwanza kabisa kujiamini. Kwa hiyo kujiamini unaweza kufanikiwa. Jambo la pili uaminifu. Mm. Pamoja na kwamba unaweza kuwa mjanja sana. Mm. Lakini wanaokufanikisha wewe kupata maendeleo ni watu. Kwa hiyo kwa mjanja mjanja sana, usipokuwa mwaminifu, mwongo sana, sio mwaminifu, maana yake utakosa kila kitu. Kwa mimi na connection ya watu wengi, matajiri wengi wananifahamu vizuri kwa sababu mm. ya uaminifu wangu. Kuna mtu mwingine nilipopewa siku hiyo milioni 20 ngapi, ananiambia bwana tukimbie, tuko kwenye gari. Eh, bwana tukimbie bwana, hizi hela hujui ana ajua hata ofisi yako amekupa tu hizi tukimbie. Lakini zile hela nimemaliza, nimepata kazi nyingi zaidi. Kwa kumbe ni uaminifu. Ili upate pesa zaidi lazima uwe mwaminifu. Cha tatu. Cha tatu kutengeneza mtandao. Mm. Mtandao ni muhimu sana. Kujua wenzako wanapatia wapi hela. Unaona? Mimi nasema lakini sio tajiri. Mm. Yaani kuna siku moja nitakuwa tajiri lakini kwa vigezo maalum ambavyo unavifikiria. Mm. Cha kwanza kabisa kutengeneza nini? Mtandao. Mm. Mtandao maana ni connection. Eh, cha tatu. Mm. Connection. Mm. Bwana hivi kwa nini Joji ana hela nyingi? Mm sio mchunguzi ukamloge au um-, um-, umuue mm. anapataje pesa kwa sababu kila kitu ni hela kila dakika kila muda ni pesa kila sekunde kila sekunde ni hela mm. kwa hiyo anapataje George hela fulani anapataje pesa mimi mwenyewe alikuwa naona napata hela kwa akili ninayotumia na Mungu na jinsi anavyonipigania, lakini watu walikuwa wananifanyia fitina mm. eh, lakini kumbe wangekaa na mimi napataje pesa mm. ningeambia bwana tufanye ABCD mm. pite. Kwa hiyo cha cha tatu ni nini? Mtandao. Ni mtandao. Mtandao mm. watu wanaokuwezesha wewe kufikia pale malengo yako. Imakulata mpaka leo hujafanikiwa kujua alipo. Eh, Imakulata sijafanikiwa kujua alipo. Mm. Japo mimi natamani kiukweli unajua atukuachana kwa ubaya. Mm. Kwa natamani kumfuatilia nijue maisha yake. Nimeshamfuatilia mitandao yote. Mm. Hata wewe unajuaga alikuwa nakionaga kwenye Facebook, anaona nimeshaandika na kwenye Google nimemtafuta jina lake, na unajua kina Mkulata anakuwa wengi, hata jina ukilitaja lile lakini anakuwa ni wengi mm. Kwa hiyo nishatafuta sana, mafanikio yalikuwa hamna mm. Eh, kwa hamna kwa sababu hata uwezekano wa kwenda tena mbele unajua ukishakuwa na familia unakuwa busy sana mm. Sasa nimekuta watoto wangu sasa hivi wote wanasoma international mm. Muda mwingi ni kutafuta zile hela watoto wafanye nini, wasome, eh, wasome na mwenyewe ili usimkwaze labda mwenzio wa karibu, lazima kuna vitu vingine unavyoepuke navyo mm. Kwa hiyo na yule ambao unategemea kwamba alikuwa angekuwa labda mtu wako wa maisha, naye pengine unaweza kukuta ameolewa na familia yake mm. Umeona? Kwa hiyo unapokuwa kwenye msingi yako ya maisha, Mungu ambaye akupanga kuwa naye mm. Wengi unapitia kwenye ujana, kutana na vitu vingine. Mungu kama hajapanga kuwa naye na wewe yule, mm. utakuwa na mtu mwingine hivi akili ile ya kwamba Imakulata huyu anaonekana mzuri, anaonekana na dharau na amewakataa wanaume wengi, wewe ukapata wazo la kwenda kuomba kazi nyumbani kwao, hiyo ilikuwaje? Ni nani alikupa wazo? Au yani hiyo akili uliangalia movie au ilikuwa ni kitu gani? Kwanza sio tukio la kwanza mtu unaweza kulifanya namna hiyo mm. Kwa vijana wengi wa kiume wale ambao wa zamani wanaweza kutumia akili kama hiyo kufikiria. Mm. Unajua? Mm. Cha msingi ni akili yako iweze kufanya kazi. Ufanye nini ili uweze kufanikiwa kile kitu unacho wewe? Eh, mm. Unachokitaka. Kwa kwa mawazo yangu mimi sikuangalia movie kwa sababu kwa kipindi kile hata movie si nilikuwa si na pia nilikuwa si mtu mfuatiliaji wa movie kwa sababu kijijini wengi TV zilikuwa hakuna. Mm. Unaona kwa uwezo ujue movie imetengenezwa wapi na uwezi kuijua. Ila movie najua kubani kama hivyo baada ya kuacha shule na unaenda mitaani unakutana hizo movie. Mm. Hata nyumbani si kwa mfano mimi nasoma boarding, muda mwingi niko boarding na niko kijijini, maisha yangu kijijini na boarding. Sasa hizo movie huwezi kuzijua. Kwa nini chokifanya mimi nitumia tu njia mbadala kufikiri na kuwaza. Kufikiri na kuwaza kwamba napataje kile ninachokitaka. Ni nani ambaye alikuwa anakuplania haya matukio kama lile lingine la kuwafukuzisha kazi ya wajamaa walokuja wakakuharibia sehemu yako ya kazi? ile kutengeneza kidude, kuweka zile spot, kufanya nini? Yaani kitu cha kwanza, ndugu yangu wanasema kitu kimoja kwamba tunapo wote tuna, kama wanavyozungumza kwamba sekunde moja kila sekunde moja ina thamani kubwa ina thamani kubwa zaidi. Kwa hiyo unapokuwa unakaa, mm. mimi huwa naamini kitu kimoja, mimi kiufupi sina maisha magumu mm. wala sina maisha malaini mm. ila yaani na maisha yenye afadhali mm. kwa sababu watoto wanasoma, familia yangu inakula, mi mwenyewe najimudu mm. mona kwa chochote kidogo kidogo napata mm. siwezi kujisifu lakini mungu anajalia kwa hiyo uwezo wa akili mm. kila mtu anao mm. ila unajiamini mm. unajiamini ile ile akili yako kuifanyisha kazi kwa mtu unaweza ukawaza afu zitendee kazi mm. lakini ile lile lako ulilowaza wewe mzee kalifanyia kazi akafanikiwa nao kwa hiyo mimi nilikuwa najiuliza napotezaje hela mm. kizembe? Yaani napotezaje ajira? Mm. Kizembe. Yaani unapotezaje kazi ambayo unaona kabisa itanipa pesa? Mm. Kizembe. Kwa lazima ukae chini. Ndio maana mimi niliamka saa 11 siku nikafurahi sana. Kama nimepata idea. Imagine nimeamka saa 11 saa kumi kasoro mm. nashangilia ndani. Kumbe umesha yani kama umeshafanikisha. Eh. Kwa hiyo nashangilia na kuna muda mwingi nimeutumia pasipo fanya kulala. Mm Umeona? Kwa hiyo vijana wengi hatumizi akili, lakini ukiumiza akili kila mm. jambo linawezekana. Mimi nimefanya vitu vingi ambavyo siwezi kumsimulia mtu mm. vingi. Mfano katika vitu ambavyo umefanya ambavyo huwezi kuvisimulia viwili au vitatu tu. Kwa mfano kama mimi mimi hapa hapa ninapokuambia ni ni fundi mm. nitoka kwenye ufundi wa garden mm. nikachanganya na paving ambavyo mm. ni vitu viwili tofauti, lakini nilikuja nikaja nikajifunza ufundi wa pavement nikafundi mm. na pavement ambayo nimeiva vizuri mm. lakini baada ya hapo nikagundua kwamba tukitoka kwenye pavement tukaingia kwenye garden na tutoka mm. kwenye garden tukaingia kwenye pavement maana yake kama kazi hizi hazipo maana yake familia na lala njaa mm. maana watoto watasoma maana yake watoto watakula mm. sasa hivi ufundi ni watu wengi ni mafundi nikajiongeza kwenye uuzaji wa magari mm. dalali udalali wa magari mm. kwa maana hiyo nikajiunganisha kwenye magrupu ya uzaji wa magari hasa kwenye mitandao mm. ya Facebook ambao kwa jina wanatambua kwa jina Agre Magari Poa. Mm. Ni maarufu sana kwenye magrupu ya uzaji wa magari. Kwa sababu nishauza magari mengi sana. Ndani ya mm, kila mwezi nauza uza magari mawili matatu. Mm. Kwa hiyo nikafikiria nini kinaweza kanisaidia. Kwa hiyo nikawa nanunua magari. Yaani mm. nikipata hela kidogo kama milioni mbili milioni tatu kwenye ufundi wangu nanua gari lenye thamani ya milioni mbili au milioni tatu mm. tunahitaga walengaji mm. afu mimi lile gari naliuza na kama marekebisho madogo lenye kutengeneza mm. nalitengeneza naliuza labda kwa milioni nne au tano mm. hiyo mm. hiyo plan hiyo nishaifanya sana kwa hiyo um, nalipa ada sometimes nalipa ada mpaka mwaka mzima kwa watoto wangu wawili kwa ajili ya na kila mtoto ni milioni tatu juu Mount Everest pale mm. kwa hiyo kwa hiyo milioni sita naweza mimi nikalipa ada mpaka msimu unaisha kwa ajili ya biashara ya magari. Kwa hiyo cha kwanza kabisa nikipata nikiuza gari kama ni milioni nne mm. huwa mm. nabakiza mtaji ubaki pale pale kwa ile milioni mbili niliyokuwa nayo mm. kama nimepata faida milioni mm. naingiza kwenye ada kwa kama nilinunua gari milioni tatu nikauza milioni nne milioni naingiza kwenye ada milioni tatu hata kama saa nane usiku naweza kutafuta gari ya kununua ili mradi kama nimeuza gari leo mm. leo leo lazima gari ilale nyumbani nyingine nyingine na faida tayari ushapata nishapata na nimeingiza kwenye masuala ya ada watoto mm. kwa hiyo ninapoingiza mle mm. kwa hiyo nikikaa pale nyumbani nasemaga mke wangu leo hatuna hela lakini tuna asset mm. hii gari ni asset kwa hiyo kesho nakuchukua hii gari tutapata milioni 4 3 sasa tumenunua milioni 3 kwa watu wengine kwa watu wengine gari sio asset kwa sababu ikinunuliwa inashuka bei e, ila kwa wewe ukinunua inapanda bei ukaenda kuuza yeah ni asset kwa sababu kuna watu wengine gari inashuka bei kwa sababu mtu amenunua milioni kumi mm. so unajua kuuza milioni saba mm. ushushaji wa asset ya gari ya milioni saba maana yake ni wewe umeifuja ile gari mm. maana yake umeiendesha ovyo ovyo umeiharibu haribu lazima uje uuze milioni tatu lakini kama umenunua gari milioni saba kama umenunua milioni kumi mm. maana yake ile gari unaweza kuitunza vizuri ukaja kuuza milioni kumi ile au kumi na moja kwa sababu gari pia viwandani kule Japani zinavyoagizwa zinapanda bei Mm. AST ilikuwa inaingizwa kwa milioni saba, sasa hivi AST inauzwa kwa milioni kumi na tatu milioni kumi na tatu. Kwa hiyo gari sio kwamba sio asset, ni asset, lakini unaitunzaje? Ishara vizuri. Yaani itakuwa asset pale ambapo utaiuza kwa gharama ya eh, na kama utatunza vinginevyo inakuwa ni liability. Na eh, ya, inapotea. Ni kosa gani ambalo watu wengi wanalifanya kwenye mapenzi? Japo umesema mapenzi hayana mjanja. Kosa kubwa analolifanya ni kutokuwa aminifu mm. mm. yaani hilo ni kosa ni kosa kubwa sana kwa sababu wengi wanaamini kwamba wanaamini kudharau yani kwamba mm. wanatafanya nini mm? mm. kwa kosa kubwa ni kutokuaminifu yaani hilo ndio asilimia tisini watu wengi wanafanya mm. Yaani kosa kubwa sana kwa sababu mtu anaanza kana kuamini wewe, wewe umwamini. Yaani yeye anakuamini lakini wewe unamfanyia kitu kibaya. Tuna jambo baya na nini? Yaani hako serious na kile kitu. Mtu anaanza kaja kwako yuko serious kabisa. Umeona? Kwa kosa ambalo utalifanya wewe ni kutokuwa serious kwenye ukweli. Yawe jambo la, la msingi wa serious. Unasikia mtu kamchoma mwenzie, mtu kamuua mwenzie. Kwa hiyo ni kosa ambalo tunalifanya watu wengi. Kwa hiyo inatakiwa kama umeamua kuondoka basi ondoka. Mm. Kama stiki pale pale basi fanya ile kitu kwa umakini zaidi ili kusikia zaidi. Nikupe nafasi ya upendeleo kabisa ya kuongea na na Devota chochote <laughs> Eh bwana, imekuwa ni nafasi ya upendeleo. Mimi niseme kitu kimoja kwamba devuta nampenda na usio. Devut mimi ni mke wangu na watoto nawapenda, ni damu yangu, umeona? Mm. Na familia yake nzima kuanzia yake mzazi, ndugu zake nawapenda sana, umeona? Mm. Kwa hiyo nakubali kwa sababu wamenivumilia kwa mengi unajua mimi niseme kwamba devota amenivumilia kwa mengi mm. ya yeah mengi sana yani tokea katikati hapo mengi sana kwa kama sema ni nafasi ya upendeleo mm. na mkubali mama washoga mvumilivu mm. ulishawahi kumkosea ah, makosa ya, kubwa yapo mengi mawili mm. ah, <laughs> anajua <laughs> utaki kuyasema makosa yapo ni, ni mke wa ndoa kabisa ndoa imefungwa bado ndoa haijafungwa bado. Sasa kwa nini brother, watoto wanne wote? Ah, unajua nikwambia kitu kimoja kwamba ujue mm, mimi mimi binafsi napenda vitu vikubwa vikubwa. Mm. Mm. Vikubwa vikubwa maana yake vinataka maandalizi. Kwa nini ndoa isifungwe kwa udogo wake alafu kaja kubariki kwa ukubwa? Majibu najua hauna ya kutosheleza. Yapo. Yapo. <laughs> Haya tuambie nasema kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi, Kwa na katika maisha hakuna muda wa kuupoteza. Kwa hiyo wewe unapoteza muda wa devota ah. katika ndoa, unalazimisha kupoteza muda, lakini kila sekunde ina maana yake hiyo na thamani yake na maana yake, kwa sababu mwanadamu ni hatua tatu mm. kuzaliwa, mm. kuishi mm. na kufa mm. kwa sababu kuishi kuna mambo mengi kumebeba mm. ukikurupuka mm. kwenye kuishi mm ukiupo kwenye kuishi kuna vitu vya vitakukosi kuishi kuna faida ambayo lazima ufanye kile unachokitaka wewe mm. Naelewa vizuri mm. kwa wakati unaotaka wewe mm. mimi nifunge ndoa na Devu wote, lakini nafunga kwa wakati gani mm. je nafunga niendelee kuwa muuni mm. Unaelewa vizuri kwa maana sasa hivi wewe muuni ah sio muuni namaanisha hivyo mm -hmm. kwamba nafunga niendelee kuwa muuni au nafunga eh mm. nitulie na mke wangu mm. moja kwa moja mm au nafunga nifurahishe roho yangu au nafunga nimfurahishe Mungu wangu kwa mm. so mimi nataka nifanye kitu harusi kubwa nzuri mm. nibariki ndoa yangu ikuwa fresh yani mm. kubwa ya ukumbusho mm. ndio namwambiaga mke wangu anataka tubariki ndoa nzuri nikizeeka mm. mimi si kijana nabariki ndoa kwenye umri wangu mm. nikikaa namna hii ni uzee wangu nasema da kweli ilikuwa ni harusi mm. kwa sababu leo hii kujenga nyumba nzuri mm. baada ya miaka mitano mbele kumi inaonekana ya zamani mm alafu inaonekana ilipitwa na wakati mm. kumbe ukijenga nyumba nzuri ya miaka kumi ya baadaye yani bado ina thamani ya miaka kumi ya baadaye mm. Maana yake ile bado itaendelea kuiti sasa kuna kitu tunakifanya siku kwa mwanzo kufanya kitu sasa kwa nini ilifanya Mona? Kwa maana hiyo wewe ambacho unachokitaka una, una, una, una ili ndoa ifungwe ni ili ufunge uache uhuni, au ili ufunge ufurahishe nafsi, au ili ufunge ufurahishe watu, au ili ufunge watu waone umebariki ndoa kubwa au harusi kubwa. Nataka nifunge ndoa ambayo mm. nifunge ndoa ambayo mm. nimejiandaa mm. ya kutosha mm. sio kwa sababu fulani anasema au kifedha au ki yaani saikolojia yani, saikolojia mm. kifedha mm. kwa sababu kisaikolojia pia imebeba vitu vingi mm. kifedha mm. kisaikolojia mm. kila kitu mm. kwa hiyo nikikaa niseme kwamba nilifunga ndoa yangu nzuri mm. moyo wangu uliridhika mm. sawa eh? mm. funga ndoa nzuri mm. moyo umeridhika kihistoria nimetenza stori yangu kwamba nilifanya kitu kizuri kwa sababu sikuficha rafiki yangu wewe kwambia unapokuwa unakaa kwenye familia yako mm. lazima uvipende vitu vizuri huwezi kukurupuka sababu hii ni ndoa wewe kwambie ndoa inafungwa leo wangapi bwana hata viongozi wa dini nani wameachana mm. watu wametengana ndoa zilifungwa ushahidi mm. una vizuri lakini unaweza kuja kufunga uzeeni au kafunga umri wako katikati au ujanani mm. ndoa ikadumu. Kwa hiyo ndoa ni bahati, ila ni nyinyi mmejitengeneza vipi. Kwa mimi siangalie ndoa kwamba na, naibariki vipi, naibariki ndoa iwe na misingi mizuri mm. kwamba ni ndoa yangu, lakini nimelizika nako upana mkubwa sana, sio ile ndoa kusema dini inasema nifunge leo niache uzinzi. Of course dini inasema ni uzinzi ku kulala na mwanamke au hujafunga naye ndoa yako na watoto, lakini jamii sasa hivi tunaishi nayo vipi? Umeona? Mm. Nikioa afu nikaendelea kuwa kuzini nje, ile ndoa nimemfurahisha nani? au nikioa nikachana na mke wangu leo, ile ndio nimemfanya nani? Kwa nini roho yako inataka kufanya? Mm. Na vizuri. Kwa hata vitabu vya Mungu vinasema makaba wataona ufalme wa mbingu. yani kuna makaba pia wataona mm. ufalme wa mbingu liko wale jifanya mtakatifu kama mimi mtakatifu. Unaweza usiona ufalme wa Mungu. Mm. Kingine wanasema kwamba usipotelee mwisho. Mm. Umeelewa vizuri? Na kupotelea mwisho maana yake nini? yani wewe kwa ilikuwa mtakatifu mzuri sana. Mm. Lakini mm. mwishoni sasa mkuja kuvuruga. Mm. Kumbe bora unaweza kaanza vibaya. Lakini mwishoni ukawa mwema. Ndio sehemu ya yale makosa ambayo umekataa eh, kuyatenda. Eh, kwa sababu kuna kitu kitu kama hicho kwamba lazima usovu makosa yako uliyotenda kama mm. Mungu akupa nafasi kuendelea kuishi. Yeah. nikurudishe nyuma kidogo. Hapa kwa huyu Rukia ambaye alikusaidia kipindi kile. Nini kilikuwa chanzo cha kifo chake? Ambaye alikuwa anadili na masuala ya uuzaji wa pombe. Chanzo cha kifo chake mimi wakati niko Dar es Salaam niliambiwa kule kafariki. Mm. Chanzo cha kifo chake asilimia kubwa alikuwa anaumwa. Mm. Alikuwa anaumwa, unajua unapouza pombe lazima uonje. Mm. Kwa kuna pombe nyingine zinakuwa ni kali. Mm. Unaweza zinaweza kukuharibu baadhi ya vitu. Unaweza kufeli figo, unaweza kufanya kufanyaje kufanyaje. Mm. Umeona eh? Kwa hiyo lazima muuzaji anywe. Kwa hiyo yule alipata, alifariki kutokana na matatizo yaliyosababishwa na pombe. Na pombe kwa sababu nilikuwa ni mnywaji wa pombe, kwa hiyo ili ilimwathiri kiafya mm. wakati mm. mkubwa. Wakati unakaa naye alikuwa hana familia tofauti na wewe na yeye? Familia yake nilikuwa ni mimi peke yake. Peke yake. Dar es Salaam kwa yule mama ambaye alikupokea mm. alikuwa na na mtoto, ulisema alimtuma mtoto wake siku yeah. moja kwenda kuangalia mm. unapokwenda kuhamia. Mm. Ilikuwa ni nyumba yenye familia ya watoto wangapi? Ile nyumba ilikuwa ni nyumba jumla ilikuwa na tulikuwa watu kama saba kwenye familia yako ambayo umezaliwa umesema umezaliwa mtoto wa tatu mimi ni watatu watatu au wengine wa kwanza na wapili na au wengine waliokufuata kimaendeleo mpaka sasa hivi nani ambaye kwa, kwa maendeleo mm. ni wana maisha ah, sio ya kushinda njaa ni maisha ya kawaida mm. kwa sababu kila mtu ana kazi yake na mtegemee mwenzio mm kwa kama mimi kakaangu mimi ambaye mimi nime dadangu kwanza kwanza mm. yeye yuko hapa Dar es Salaam. Mm. Kajenga hapo anaita Jangwani. Mm. Na Jangwani juu huko. Mm. Jenga alikuwa na familia yake na na watoto wake wawili. Mm. Anaishi pale. Dadangu mimi mm. upande mzama mama. Mm. tulizana Tulizaliwa na mama yetu. Mm. Kakaangu mimi yuko kule kule Iringa. Mm. Yeye naye ameoa na amejenga nyumba yake kule Iringa. Mm yeye ni fundi, amechukua ufundi wa babangu mm. mechanics pia, anatengeneza hadi pikipiki na wakati mwingine sometimes anaendesha pia pikipiki. Kwa hiyo hana shida ile ya kusema kwamba tunategemeana, Na yeye na maisha yake na familia yake analisha, na na mtoto mmoja. Upande mwingine wadogo dada dadangu mwingine kwa upande wa mama mwingine yeye ni mwalimu yuko Singida na mwingine mdogo wangu wa kiume naye ni mwalimu yupo Sumbawanga na mdogo wangu wadogo wangu mwingine kasomea udokta wa mwisho anasubiri ajira na mm. mwingine yuko nyumbani anafanya shughuli za ufundi wa babake. Mimi nakuelewa vizuri. Eh, vizuri. Nakuelewa eh. vizuri. Na kufikia hapo Mm. Tunafika mwisho wa kipindi chetu kwa siku leo. Kuna mengi ya kuyazungumza. Nikupongeze kwa safari yako ya maisha Dio. au kukata tamaa katika Dio. sehemu yoyote ile. Dio. Mm. Na vile vipengele vitatu ulivyovitaja, kujiamini, mm. kutengeneza mtandao cha pili kilikuwa ni kitu gani E, kujia, kwa, e, kuku, ya kwanza ilikuwa kujiamini kujiamini eh. yes pili mtandao kutengeneza mtandao cha, cha tatu wa nani uaminifu uaminifu ya yes na katika hayo yote naamini mimi binafsi nimejifunza mm. tena nimejifunza mm. sana tu mm. naamini kwa watazamaji wetu pia ya kujifunza mmeyachukua tunaambiwa mazuri tuyabebe mm. mabaya tuyabwage mm. nilikuwa na Mr. agrain agrainan mm. Josefu Chelango. Agrey Joseph Chelango, tunamaliza exclusive interview mm. kali na kubwa mm. ya aina yake kwa staili hiyo hapo. Tutakuja kuendelea kwa mengine mengi na siku nyingine. Brother, mm. naomba mwaliko wa ndoa yako.